Shalom do'stlar, sizlar bilan boshqa videoligimizda onlayn o'tadi. Omonamikan, boshqa chiqib kelyapti. Qaysi mashinamikan? Oho. Dahshat-ku. Sarvarlik ham yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Charchading yaxshimi? Ishlab bo'lyaptimi? Charchamasdan yetib kelib oldingizmi? Onlayn RPD Nevada shahrimizga. Xudoga shukr yetib kelib oldim. Yaxshida, bu shaharlarni aylanib kelaylik, yuringchi siz bilan. Samolyotda charchashlab bo'lmadimi? samolyotda charchash bo'lmadi unchalik. Ha, yaxshida. Yangasi taqib qo'ydimi? Ha, yo'q, shunday amerika kutayotgandi deysiz a samolyot ijarasi kechroq ekanda maylidir shaharlar ko'rsatingchi kelmaganimga ancha bo'ldi ha anchadan beri ko'rinmadingiz o'zi endi hamma yerlarni bir aylantirib ko'rsatib kelamanda sizga bir aylanib los anjelesga ham kelib qolibmiz mana qayerlarga boraylik bir aylanib netib nima qilamiz keyin hozir mana misol uchun mana u yerda e, meriya deyiladi ishlar tanlasangiz bo'ladi mana shu yerlarni ko'rib ko'rishimiz mumkin nechinchi levellarga bog'liq hamma yo'llar mana shu yerda bor levelni qanaqa terishni hamma biladi bilmaganlar uchun yozamiz slash qilamiz hozir sabiz vaqt ekan shu yerga kelib turib nechinchi level bo'lsanglar ko'rib olishinglar mumkin sabiz odam ko'p ekan to'g'risi <laughs> chiqib ichidan to'liq ko'rib olasizlar bu mashhur joy meri deb beradi gpsni ko'rsataman gps bir bir mana bir bir deb sellar mana shu yerga metga qo'yadi mana shu yerga kelsanglar sellar bo'ladi endi sarvar beshani chiqishini kutamiz endi keyingi yerimiz losansi bank losansi bank mana shuni yonida meriyani oldida kelganinglarda stoy yo'q gaplasha olmayman siz bilan mana boshlanchi bank ham oldida mana shu yerda bank ha bo'ldi hop ovoz ketyapti bo'lsa yozib beramiz mashinani urib xona vayron qilishadi bosansiz

Anvar Bekxannikini ham qo'yib qo'yaman yoki ekranlarni ham chiqarib qo'yaman mana u los de banisa banisani ichini ko'rganman menimcha bu yoq banisa bo'lsa kerak a ha banisa banisa bu shu yerda yotib davolanib doktorlar bilan gaplashib rentgen pengillar nimalar qo'ysanglar bo'ladi jon aptechka nimalar so'rasanglar beradi mana bu yerlarda rentgen nimalar qiladi kirgizib bilmay rentgen gapga ketib qoladi hozir Aha. <laughs> odam ko'p voh mana endi biz yotib chiqishimizga to'g'ri keladi 2000 dan keyin voh mashina ketib qolmasa bo'ldi spam bo'ladi deyapti deyaptiku ya'ni mana shunaqada davolanib chiqib joninglar to'ldirib yurgandan keyin больницada ketasizlar mana bir yo'li <clears throat> ko'rsatib ham qo'ydim maysadan qanaqa qilib jon ham doktorlarga agar zarur bo'lsa zarur bo'lsa olsanglar bo'ladi tabletkalar berib to'ldirib ho'p qochinglaru bratlar qochinglar shunaqa moshinani oldida turishmasada endi los anjeles ko'rsatdik los anjelesda los santos ko'rsatdik banisa nimalarini endi qayoqqa boramiz semyanikini ko'rsating qayerda semyanikinimi ha prinsipiamla youtubeda ko'rmagan bo'lsanglar mana shu o'ng tomonda tepada ekraninglarda chiqarib qo'yaman moshina olganlarim elikaga semyani uyini qayerlarigini ham kartadan ko'rsatganman adashmasam bu videoni ham oxirida ko'rsataman videoni oxirigacha ko'rsanglar bilasizlar endi sarvarbek ham bilan birga video olishlikka nima qildik endi tez orada sarvarbek ham bilan birgalikda ko'p videolarimiz chiqadi uzr do'stlar youtubega uncha qarolmadim ancha ishlarim chiqib qoldi to'g'risi ishlarni endi sekin ozaytirib tugatib borar edim endi birga ovozli nimalar veb kameralarni ham qo'shishga harakat qilaman yana yana ko'pgina videolar chiqadi voy vo bratan omon qoldi e, uzras <laughs> unimoqchi emas edim men oh, o'zini youtubeda ko'p anchadan beri kuzatuvchilar bo'lsa mana shu yerda meni uyim Hazır. Ichi interyeri. Shkaf, xolodilnik, nimalar, demakdir. Podval ham bor pastda. Podvallardan bemalol kursilar bo'ladi. Yaxshi, yashasa bo'ladi. Podvallardan chiqib, shunaqa qilib oddiy endi harakat qilib garaj reysini qo'yamiz. ham hozirda shu yer, o'zimni uyim ham shu yer bo'lyapti. mana bugungi qisqagina videorolikim Sarvarbekxonni onlayn proyektda anchadan beri ko'rmaganim uchun endi yangi kelishida bitta video qilib qo'ydim. haligacha layk bosmagan bo'lsanglar layk bos kanallarimizga obuna bo'lib kommentariyada fikringlarni qoldiringlar do'stlar поддержка qilib tursanglar bundan buyog'iga ancha yangi nimalarni ko'rasizlar hali yangiliklar oldinda hammaga rahmat hammaga xayr sarvar ham videoga qatnashgani uchun kattakon rahmat unga ham описаниеda ham mana shu ekraninglarda ham kommentariyada ham ssilkasini qoldirib qo'yaman o'tib obuna bo'lib layk ost kommentariyada fikringlarni qoldiringlar o'yin haqida video haqida promokod bor ekan td promokod yozib qo'yamiz hammaga rahmat hammaga xayr ho'p